因这个小乖乖这次留的比较多字，他说：“突然得知我要来参加唐志文的演讲，立刻建议我要带雨刮欢以抵抗挡破干扰，让我觉得很幽默。这个说法也让我感受到唐志文所设计的方案接近人心，让觉得被您懂、走搞像被您控制脑波一样幽默。好，我想请教您都通过哪些方式来了解民众的需求，而且怎么样抓？大发现呢？可不可以跟我们分享？对了，有关看过你的文章《时间管理》？做完好番茄时钟法也帮很受用。谢谢您啊，好，谢谢。呃，当然番茄钟是这个真的是很好用，我用了非常久那。 以以至于到现在，就是我不用特别看时间，我就会知道啊，快要接近整点了，这样子。 <laughs> 对，所以就是每每一次这个半点钟、整点钟快要到了，我可能脑里就会有一个虚拟番茄钟，就是慢慢的这样子开开始。 就是坐下，所以呃，这样子的好处是什么呢？就是呃，我不会被打扰，我每半个小时，每半个小时才看一次即时讯息。所以呃，从我的同事的角度来看，我是会回的，但是半个小时才会回。那从我的角度来看，我就不会专注在一件事情被打断，打断之后，当然我可以那件事处理好，但是我本来在处理事情就忘掉了。那而且，尤其如果是在群组里面，相信大家知道我在讲什么，就是每个人都在等那个想的最慢的，或打字最慢的那一位的朋友。 因为他有可能就是想一句打一句，想一句打一句，那你不知道他什么时候呃真正完成他的思路。email 的话，他是会全部写完才按送出来，不会麻烦大家。但是其实通讯的话则不是这样子，很多人就是一面想一面输入，一面想一面输入，还要配几比较情符号。那在这个情况下，呃，就是我每半小时回来看，那基本上我看到就好像一封一封的 email 一样，就是都已经呃批次的已经想想完了想清楚了。那这个情况下就比较不会浪费到大家的时间哦。 那所以意思就是说，所谓的了解民众需求或者是抓大方向，并不是很抽象的，而是直接在网络上面去看，或者是实际走进实际的使用者那边，然后去看说他们呃痛点在哪里，就是到底有哪些不舒服的地方。那其实最重要的就是说，你行 来嘛，就是你觉得不舒服，那有没有什么方式可以让你更舒服一些？那只要透过比较有系统的方式，这样子去问，到最后总是可以收到一些比较好的想法。那所以简单来讲，就是嗯，不怕去告诉大家说，哎，我我根本不知道该怎么办。 那但是就是然后大家有一种感觉，就是说，哎，他只要提出具体的建议，可能下个礼拜或甚至明天，立刻就会变成政策的一部分。那这两个是是缺一不可的，因为如果人家觉得说啊，你是什么什么大神，还是什么大臣，呃， <laughs> 就是什么都会，什么都懂，那其实大家就不会花力气来来帮你想了。那但是反过来讲，我们如果说，其实你不是帮我想，你是帮所有跟你在同样的状况的药师跟。你 同样状况的呃，负责市场站的朋友，跟同样状况的呃这些第一线的公务人员等等，就是你一提出来，哎，立刻就可以呃评估，评估完之后可能下个礼拜就试做的话，那每个人才会有就是提出新的想法的这种动力。所以一个 feedback cycle 就是呃多久回应一次，那这个是最重要的。这就是为什么连署平台就是每个阶段的回应，另外一个时间表的关系也是相同的。或我一开始在 slide 呃开启的时候，一定会说。 那我不会讲别的，我一定会以大家投票最高票的来讲。那这个是所谓的拘束力嘛，就是大家的投票对我有拘束力。那这一点也非常重要。所以一一旦空间被营造成这个样子，大概大家就是创意就会比较源源不绝，那就比较不需要说，哎，这个我要一定自己要了解民众需求。 是大家透过这种所谓的 crowd sourcing，就是群众外包的方式，大家彼此按赞、彼此推文等等，那最有道理的论点就自然会浮出来，像我们连署平台。 每个连署案，它底下都会有两栏嘛，就是支持他的论点跟不太支持他的论点。但这两个论点就像 slide 一样，没有办法彼此回复，所以是不会吵起来。你只能按赞，按不赞而已。那所以每次就是呃连署到一个阶段，我只要回去看，然后看他在第一页的就是呃排序最高的支持论点跟排序最高的不支持论点，那稍微列出来，稍微分析一下，你就可以知道关于这件事情接下来可行的方案，大概要呃顾虑到哪些利害关系人的立场。 也比较容易，比较全面的思考，比较不会说一下就被自己的生活习惯、生活习惯带着走，希望得到这个问题。